බයි කමෙන් ලඟි මොකද අපි දැන් ඊළඟ යන හොටෙල් එක වයිකින් රිසෝට් <laughs> හරි ඔන්න අපි බන්යන් විලායකේ ඉඳලා ඊළඟ හොටෙල් එකට තමයි යන්න යන්නේ අයිලන්ඩ් එකේ එතමා මොකද වයිකින් නේචර් රිසෝට් එක ඉතින් අපේ බඩු ටික ගෙනියනවා දැන් අපේ පියක ගාවට ඒක ගාවෙන් අපිව හොටලේ කවුරු හරි කෙනෙක් පික් කරගන්න ඕනේ අපි එක්කන් යන්න. දැන් ඊට පස්සේ අපි කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඇවිදන් යන්න ඕනේ මෙතන ඉඳන්. ඔයාලා පේනද මෙතන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් අලුත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එකක් යනවා මේ දිවයිනේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු අපි වයිකින් එකට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි වයිකින් රිසෝට් එක කවුරු හරි පික් කරගන්න ඉන්නවද කියලා බලන්න යන්නේ. මම හිතන අපිට ඩයල් එකක් හම්බුණා මෙතනේ. මෙන්න වයිකින් එකට අපිව පික් කරගන්න මෙතනේ. We have දැන් ඔන්න අතන පියයකට ආවට පස්සේ අපිට මේ වගේ පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා මෙතන ඉන්න මේ කොල්ලෝ. මේ කොල්ලෝ සෙට් එකක් ඉන්න අපිට සපෝට් එක දෙන්න. අ අපි මේ වයිකින් එකේ අපේ ඩයල් එක තමයි ඉන්නේ වයිකින් අයියා. වයිකින් අයියා අපේ බෑග් එකේ ගෙනියනවා. අපිට බෑග් එක බලන්නද? දැන් අංගල 12 මාටලු වෙන්නේ මෙයා. අපි බෝට්ටු අයියා Rehan, how are you? You're waiting for whom? Coffee, Coffee Islands. Okay. <laughs> ඇත්තම වයිකී නේචර් රිසෝට් එකට අපිට යන්න තිබ්බේ මුලින්ම ලොන් ටේල් බෝට් එකක් හොටෙල් එකකින් එවලා තිබ්බා පිෆි වල තිබ්බ ෆෙරි ඩොක් කරන ටර්මිනල් එකට මේකත් පිපි අයිලන්ඩ් එකේම තමයි තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් හැබැයි අර නාගරි අර පිපි එකේ අර හැපනින් වෙන ඒරියා එකෙන් පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න වගේ තමයි කැලේට වෙන්න වගේ තමයි තියෙන්නේ ඒකට ඇත්තම කැලෑ පාරකින් යන්න පුළුවන් අපිට බෑක් උස්සන් යන්න බෑ අපිට ඒකට යන්න තිබ්බේ අපි කැලෑ පාරකින් ආපු විදිය ඊට පස්සේ අපිට සිටි එකට එනවනම් කැලෑපාරෙන් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් normal යන්නේ long trail boat එකේ නගලා තමයි Viking එකට යන්නේ. ඉතින් මේ ලම් කෑක් නෝ පාරයි සෝන්. මුන් කියන මෙලෝඩියක් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කියන කිසිදා මුට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි මොන හරි කිව්වොත් මුන්ගේ භාෂාවෙන් තමයි අපිට උත්තර දෙන්නේ. එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. Viking up Viking. Viking එකට යන්න. අන්න අපි බෝට් එකට නැග්ගා. ඉතින් වයිකින් එකට අපි ලොන් ටේල් බෝට් එකේ යද්දි ලොන් ටේල් බෝට් වල දැන් එකක් තියෙනවා ඒ හැරි ඉන්න ලොන් ටේල් බෝට් වල යන කට්ටිය එච්චරම මේ කවුද ඩ්‍රයිවර්ලා නේ නැහැ කවුද බෝට් එක කියන්නේ බෝට් එක <laughs> නෝනේ උන් එච්චර එච්චරම හොඳ නෑ හොඳ නෑ කතා කරන විදිය මෙච්චරම ප්‍රසන්ට් නෑ ටිකක් අර ගහ ගන්නවා වගේ තමයි කතා කරන්නේ ඉතින් ඒක ඒක ඒ එහෙමත් දැකීමක් තියෙනවා. ඉතින් උංගක වැඩි සෙල්ලම් කරන්න යන්න නැහැ, විලු ගන්න නැහැ, ඉඳ ගන්න ගියොත් ඉඳ ගත්තා. බහින්න ගියොත් දැන් වැඩි වුණා. ආයි හෙලෙන්නේ නැතෝ යන්න ඕනේ. සෙල්ලම් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. අරත්තම් මූදල දාලා මැද්දදී ලොංකල් බෝට් එකක්. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා අපි කරපැටි මුලින්ම බෝට්ටුව ගිහිල්ලා හරියම ලස්සන තැනකට ගිහිල්ලා නැවැත්තුවා. ඒක තමයි වයිකින් නේචර් රිසෝට් එක. ඉතින් වයිකින් නේචර් රිසෝට් එකට ඇත්තටම අපි මූදන පොඩ්ඩක් බැහැලා කරලා බෑග් උස්සන් එහෙම තිය අපිට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ස්ටාෆ් එක ඇවිල්ලා අපි බෑග් කරා ඒවත් ඒවා අරගෙන ගියා. හැබැයි ස්ටාෆ් එක ඇත්තටම මාරම හොඳයි. ඔය එතන හිටපු ස්ටාෆ් එක නයි හොටෙල් එකේ ස්ටාෆ් එක හරිම හොඳයි. Ring. Yeah. අපේ වයිකින් එකේ අරගත්තේ ග්‍රෑන්ඩ් සුපිරිය කියන රූම් දෙකක් ඒ රූම් දෙක අරගෙන රුම් එකකත් නියම වැඩක් වුණායට පස්සේ මේ ඒගාවට එකෙත් අපිට බ්‍රෙක්ෆස්ට් එක ඉන්කලඩලා තිබුණා ලාකාට්පෙන් වෙලා තිබ්බේ එකේ ඒරේ තමයි හැබැයි හොඳම දේ තමයි ඇත්තනම වයිකින් නේක නේචර් රිසෝට් එක නම් ඇත්තනම يعني ඒක ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් නේද බලන්න පුළුවන් දැන් කොහොමද මේ කැලේ ඇතුලේ ඒක තිබ්බ කියලා ඒක ඇත්තටම හරිම ගති ගිහිල්ලා ඉන්න මදුරෝ එන එක වලක්වන්න ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා අපේ net වගේ දේවල් දාලා තිනවා ඒ වගේම තමයි හරිම නිකන් අර ලී වලින්ම තමයි ඔක්කොම හදලා තින්නේ view එක beach එක balcony එකට ගියාම beach එක පේන්නේ එතනේ හරිම ලස්සනයි ඒ රූම් එක. හරිම ලස්සනයි රූම් රූම්ස් ඊට අමතරව ඒ ස්ටාෆ් එකම හරිම හොඳයි ආචාරශීලී. ඒ වගේම තමයි කෑමත් හොඳයි. කෑම සාධාරණ මිල ගන්නකට කෑම ගන්න පුළුවන්. For the students was best. for the kids first. Ah, this one for the kids first. Here is the red curry. Vegetable? Thai curry. Thai yeah, curry. Thai curry. Okay. And the tea, please. Right, Matava garlic chicken. Right. Rehan, where are we going? कौन सा पियाने बास ताबू लगा <laughs> සිසුද අපි කොහෙද යන්නේ? බස්ස බූස්තලා. බස්ස බූස්තලා? ඊට පස්සේ අපිට මොකද උනේ? පහවදා වෙද්දී අපිට අපේ පොඩි කොල්ලන්ට හැදුනා හෙම්බිරිසාවක්. හෙම්බිරිසාවක් හැදුනා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ගියා ආපහු අපිට යන්න ඕනුණා හෙම්බිරිසාට බෙහෙත් ගන්න පිපි අයිලන්ඩ්කටම ගියා. පිපි අයිලන්ඩ් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ඉතින් ඒකත් හොඳ හොඳ ලස්සන හොදන පාරවල් මැද්දෙන් අපි ගිහිල්ලා මුහුදු මැද්දෙන් ගිහිල්ලා පිපි වලට ගිහිල්ලා බෙහෙත් අරගෙන Hello දැන් ඔන්න අපි අද යන්න මේ පොඩ්ඩක් අපිට පොඩි මූදේ නාලා වතුරේ බැහැලා පොඩි සෙම ගතියක් තියෙන අපේ පොඩි ළමයින්ට. ඉතින් අපි යන්නේ දැන් මෙඩිකල් සෙන්ටර් මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකක් හොයාගෙන යන්නේ. පිපි අයිලන්ඩ් එකේ ඈත පැත්තක තියෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. කිලෝමීටර් දෙකක් විතර යන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් අපි යනකොට අපේ මේ ගමනේ නියමුවා. මේ මේ අයියා අපිට පෙන්වන පාර uh, मैं ताइल ताइल down down down go go down go left and right තායි ah. වලින් අපිට මේ අය කියලා දෙන යන විදිය uh, ඒ ඔයගොල්ලෝ තාවත් මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට අහගන්න වෙන්නේ පාර ගොඩක් කාඩේ පාර කියන්නේ සිග්නල්ස් වලින් තමයි කියන්නේ මෙතන ඔයගලන්ට පේන්න ඕනේ මෙතන හොඳ වතුර තියෙනවා මම ඊයනකොට මෙතන ඇත්තන වතුර නැහැ මෙතන තනිකර මේ වඩදිය බාදිය සංසිද්ධිය හොඳට පිංච තැනක් ඊයේ මොකද uh, හඳ හොඳට පාල තිබින්න මෙතන ඔක්කොම බෝටු ටික තිබ්බේ ගොඩ බිම තිබ්බේ මම ඔයගලන්ට දාන්න සමහරකට මේ වීඩියෝ එකේ ඇති මම එනකොට ඒ තිබ්බ විදිහ ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තමයි මේ බෝට් නවත්තලා තියෙන්නේ හොත් මේ අයිලන්ඩ් එක බොහොම ලස්සනයි ගිය බැකෝ එකක් දාලා මෙතන හාර හාර හිටියේ හ්ම් ට්‍රී හවුස් එක කඩාගෙන ඉච්ච ට්‍රී හවුස් එකනේ කඩාගෙන ඉట్లా Like abandoned, yeah. එතනින් මෙහෙට වෙන්නද? ඔන්න අපේ පොඩි එක්කෙනාගේ විනෝදේ ළමා කාලේ හැමෙච්ච ඉරංග අයියාගේ විනෝදේ. විනෝදේ. පොඩි බබාගේ විනෝදේ. පොඩි බබාගේ විනෝදේ. මේ ඉරංගා කියල පොඩි කාලේ දම මෙහෙම තිබ්බද පොඩි කාලේ පොඩි කාලේ නම් පොඩි තිබ්බා පොඩි තියෙනවා පොඩි අප්සෙට් එකක් ඒක මම විතරයි දැනගෙන ඉන්නේ මෙච්චර කාල දැන් ඔයගොල්ලෝ අප්සෙට් නෑ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරාම ජාත්‍යන්තරයෙන් දැනගන්නවා ඉරංගා කියල පොඩි අප්සෙට් එකක් තිබ්බා කඩ ඒ ඉතින් පොඩි කාලේ මහල් නිවාස වල හැදිලා බෝඩින් වල හැදිලා ඉතින් මේ වගේ මේ වගේ විනෝදයක් ඉතින් ලබන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ නේද? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් යද්දි බානක හෙලක් වගේ තියෙනවා මෙතනින්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕනේ අපි මේ යන්නේ කොහෙටද? පිපි ටවුන් එකට යන්නේ. පිපි ටවුන් එකට යන්නේ. ඉතින් මෙතනින් බැලලා මූදෙන් බැලලා යන්න ඕනේ. දැන් වඩදී ඇවිල්ලා වඩදී බාදී ඇවිල්ලා අපි ඔක ගිලගනි දන්නේ නැහැ. අපි යමු මෙතනින් පැනලා කොහොම හරි. රයිට්. මෙතනින් අපි බලමු ඊළඟ පවුලක් එනවා. ඒක රැල්ලට අහු වෙයිද කියලා අපි බලමු. රැල්ලට පැන්නට රැල්ලට අහු වුණා. කඳු නගිනවා කඳු බහිනවා මේ සුන්දරත්වය ගැන මට මොනවද හිතෙන්නේ? මේ ගල්පර පෙත මේ වගේ තමයි ස්නෝක්ලින් කරන්නේ. පුළුවන්. මාවල හොඳ රැදී. පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ plan එක ගැන ස්නෝක්ලින් plan එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වා. අපි මේ හැලේ දෙමු ස්නෝක්ල් කරන්න. ඔන්න සුන්දර පිපි දිවයිනේ. අද අපේ තුන්වෙනිදා හතරවෙනි දවස අපි පිපි වල මුලින්ම හිටියේ අර පැත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මූව් වෙලා මූව් වෙලා ගියා මේ පැත්තට වයිකින් නේචර් රිසෝට් එකට. දැන් අපි ඇත්තටම ගත්තොත් ඉන්නේ අයිලන්ඩ් එකේ මැද්දටම වෙන්න තමයි ඉන්නේ. මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට පේනවා අපේ බන්නන් විලායක, මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපිට පේනවා වයිකින් එක. ඉතින් මොකක්ද පේනවද මේ මේ හැදෙන් බැලුවම ඉස්සරහින් බැලුවම කොච්චර ලස්සන දර්ශනද පේන්නේ කියලා. නිල් පාට වතුර තීරයක් තියෙන්නේ. මාළු ඇවිදිනවා, ගල් පරස් තියෙනවා. මාළු ඇවිදිනවා. මාළු පීනනවා. ඇවිදින්නේ නැහැ, පීනනවා. ඊට අමතරව බණේ හැපෙත තියෙන අපි ගියා. අර ත්‍රාස ජනක බෝට්ටු තියෙනවා. මේ ත්‍රාස ජනක බෝට්ටුවලුත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගලන්ට දූපත් වලට ඇවිදින්න පුළුවන්. ඈත තියෙන මායා බේකට. ඔව් බෝට්ටුවේ යන්න පුළුවන්. ඇවිදින්න නෙමෙයි බෝට්ටුවේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ තමයි දැන් තින්නේ. දැන් අපි යමු අද ටවුන් එකට යනවා දැන් මේ වෙලාවේ. ටවුන් එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු අපේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එක හම්බෙයිද කියලා. හම්බුනොත් එහෙමයි. හම්බුනේ නැත්නම් ඒත් එහෙමයි. මොනවා වුණත් අපි දැන් ටවුන් එකට යන්න තමයි දැස් වෙන්නේ. නංගිට බලා කියන්න තියෙන මේ සුන්දර පරිසරය ගැන මොනවද ඒවට අදහසක් කියන්න තියෙනවද? ඇත්තටම හරිම ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. අපි ඇස් ඇත්තටම පින් කරලා තිනවා මෙච්චර ලස්සන දේවල් බලා ගන්න. ඉතින් මේ පැත්තෙන් කඳු වගේ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අයිලන්ඩ්ස් තමයි මේ වටේටම තියෙන්නේ. අපි එදා ගිය මායාබේක තමයි රැයට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මායාබේකට අපි ගිය නිසා අද අපි ටවුන් එකට යනවා මේ කැලෑ පාරෙන් ඇවිදගෙන. ටවුන් එකට ගිහිල්ලා අපි මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකක් හොයාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. අද ඇත්තම ඉතාම සුන්දර දවසක් නේ. මේ පතරන්නේ da, da, da. ඒ හරි ඉන්නකොට ඇත්තටම වයිකින් එකේදී කැලේ ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ මං ඉතින් ওই ඩ්‍රෝන් එක උඩ යවනවා ඒ යවනවා මෙහෙ යවනවා ඊට අමතරව තිබ්බා අපිට ඒක බීච් වලට ඇවිදින ක්‍රම තිබ්බා තව තිබ්බා වීවින් පොයින්ට් එක අන්න ඒක තමයි විශේෂම තැන විශේෂම තැන තමයි තව තිබ්බා අපිට වීවින් පොයින්ට් එක ඒ වීවින් පොයින්ට් එක හරිම සුන්දර කතාවක් ඒ වීවින් පොයින්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි පොඩි පවුලාරවලුත් ඇති වුණා වලියක් යන්නත් ගියා අපි මෙයාව දාලා ගියා කියලා පබාට යන්න බෑ කිව්වා එයාට ටයර්ඩ් කියලා එයාට පොඩි අසනීප වේගෙන එන ගමන් තිබ්බේ මම ඊට පස්සේ ඉතින් ගියා හොටෙල් එකේ මේ මේ රිසෙප්ෂන් එක ගාවටලා ඉන්නවා ඉන්නවා ඉන්නවා මේගොල්ලෝ නෑ. දැන් එනවා දැන් එනවා කියනවා නෑ. ඊට පස්සේ මං රූම් එකටත් ගියා. ඒත් නෑ. ඉතින් මම දැන් අර ගම කැලයක් ඇද වගේ තැනක් තියෙන එක අර කාමරය ඇතුළේ ඉන්න බබන්දිදි මට ඉතින් තරහ ගියා. තරහ ගියා දැන් ඒ අතරේ මම යනවා වීම් පොයින්ට් එක හොයාගෙන. වීම් පොයින්ට් එක ඇත්තම ඇත්තම කිලෝමීටර් 4.5ක් හරි 5ක් කරනවා වීම් පොයින්ට් දුර. ගහවලා තියෙන බෝඩ් එකේ හතර මැකිලා ඒක 1.5 කියලා තමයි වැරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම 1.5 මේ ළඟනේ කියලා ඉතින් මම යනවා යනවා. දැන් ඊට පස්සේ දැන් භාගයක් දුර ගිහිල්ලා කන්ද නගින්න තිබ්බා. ඉතින් හති දානවා කියන්නේ පපුව කඩාගෙන යන්න නෙවෙයි කන්ද නැගලා. ඒ කියන්නේ එන උස තැලකට යන්න ඕනේ. එතන නැගලා බලනවා එතන නේ වීපොයින්ට් තවත් යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යනකොට දූපතේදී අපිට හොඳ අත්දැකීම් මම බුණා බල්ලෝ ඉන්නවා තාරාව ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දූපතේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉඩම් උඩින් එහෙම තමයි යන්න තියෙන්නේ. එහෙම එහෙම කරලා හොඳම දේ තමයි වීවී පොයින්ට් එක ගාවට යනකොට වීවී පොයින්ට් එක බලන්න සල්ලි ගන්නවා. හොඳ වැඩේ පර්ස් එක ගෙනිහිල්ලා නැහැ. ඒක ගෙනිහිල්ලා නැහැ. දැන් ඉතින් මොකද ඊරේ කරන්නේ මං මං දැන් වීවී පොයින්ට් එක මෙහෙම පේනවා මට ඇතුළට යන්න විදිහක් නැහැ. පස්සේ මම දැක්කා වීවී පොයින්ට් එකේ ටිකට් කරන ගෑනු කෙනෙක් හිටියා, කෙල්ලෙක් හිටියා. එයා ඔෆිස් එක වහලා දාලා ගියා. ඊට පස්සේ මං කරපේන ගේට්ටුව ඇරලා තිබ්බේ මං ඉතින් ගියා <laughs> සල්ලි ගන්නද. ඒ කියන්නේ ඇත්තම දැන් රෑ වෙන ටයිම් එක තමයි මම ගිහින්නේ. හොඳම වැඩේ කියන්නේ ඒක. රෑ වෙන ටයිම් එක තමයි වීවින් පොයින්ට් එකට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ උනේ වීවින් පොයින්ට් එක දැන් මට ලස්සනට පේනවා ඉර බහිනවා මෙව වෙනවා. දැන් මට කල්පනාවක් එන්නේ ඉර ඉර ඉර බැස්සට පස්සේ මම යන්නේ කොහොමද කියලා ගෙදර. මෙයත් මෙයාගේ පිටිපස්සෙන් අනිත් තුන් දෙනාත් කොහොමද අරගොල්ලොත් ගිහින් ගියා. ඒ වුණාට අපිට බගක් එනකොට තේරුණා මේක ලොකු හයිකින් එකක් කියලා. මොකද අපි කන්දක් උඩටම ආවා. මෙතන view point එක කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මුළු අයිලන්ඩ් එකම වගේ පේනවා වටෙන්න. ඉතින් හරි අමාරු ගමනක් අපි ආවා කොහොම හරි අපි view point එකටම ආවා අන්තිමට රෑ 7 වෙද්දි කොහොම හරි අපි view point එකට ආවා අපිට sunset එක නම් බලා ගන්න බැරි වුණා චුට්ටක් පහුවෙලා ආපු නිසා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපේ අයියා කෙනෙක් කලින් ආවා අයියා ක්‍රේසි බෑඩ්ස් කලින් ඇවිල්ලා යා sunset එක මේ බලලා තිබ්බා ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේදී ඉතින් කොහොම හරි අපි view point එකට ආවා මේක තමයි පිපි අයිලන්ඩ් එකේ view point එක අපි සෙට්ටක මීට වසුනේ මගදී විවිම් පොයිට්ගේ උඩදි කොමර මර්ජුනා දැන් හවස එන්න බලනකොට පාරවල් මොකුත් වෙන්න නෑ කඩු කල කරෑව වෙලාට මගේ ඉම්බල්ල එක තිබ ලයිට් එකක් ම ලයිට් ඔන් කරගත්ත දැ ගත්තර අපි දැනකම ජීවන්තයම බයයි ඔල්මක් කතාවල මේක රෑනකොට පේනොනය ගස්වලින්ගේ සත්තු වෙන වෙන පුට්ටෝ ගෑ ගනෝගෙත් හැන අනේ පුංජත් ඉතින් එනවා නිකං අර පෙරෙතෝ ඉන්නවා තායි පෙරෙතෙත් දන්නේ Taptı ben bir şeyler. නෑ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම යද්දි මචං අර කලු නේද <laughs> මේ වගේ පාළු ඒක නේද කොහමද කැලේ මැද්දෙන් ඇවිල්ලා අපිට දැන් ඉරංකටත් ඇවිදින්න බෑ මටත් ඇවිදින්න බෑ තිසඳුවට ඇවිදින්නත් බෑ පස්සේ අපි කරපඩේ කොහමද ගිහලා පොඩි කඩයක් හොයාගත්තා කඩයක් හොයලා අපි කොමඩු ටිකක් කාලා කඩේ ට්‍රාන්ස්පෝට් ලොම් ලොම්බිස් ටක්කා and transport us to Lombi. I'll pay you. we'll give you money. කඩේයටකවා අයිය අපිට මෙහෙම යන්න ඕනේ කිව්වම අපේ වයිකින් එක ගාවට නම් එන්න බෑ තියෙනවා තව එහා පැත්තේ බීච් එකක් ඒ බීච් එකට අපි ගිහිල්ලා දාන්නම් කියලා කිව්වා. ඉතින් බාත් 400 කුත් අරගෙන එහෙ තියෙන විශේෂ වාහනයක් බයික් එකකට අටව පොඩි ත්‍රිවිල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක දාගෙන අපිව ගෙනල්ලා දැම්මා අපේ බීච් එකේ එහා හොටෙල් එකේ එහා පැත්තේ බීච් එකට එතනිනුත් තව ඉන්න ඕනේ කිලෝමීටර කහමාරක් විතර පයින් එන්න ඕනේ බීච් එක දිගේ. ඒකෙන් ඇවිල්ලා එනකොට මෙන්න මේ බයිකින් එකම ගිනි අරගෙන. දැන් මගේ චමේලිගේ වොයිස් කට් එකද? ඔව්. දැන් ඔයා ගන්නොත් චමේලිගේ වොයිස් කට් එක. දැන් එනේ චමේලි තමයි ඔයාට හොඳම වොයිස් කට්. දැන් එනේ ඉරිසියාන් ඇත්ත චමේලිද? දැන් ඔයා කොහොමද රියැක්ට් කරන්නේ? මම මෙහෙම කිව්ලා වනේ චමේලි අපිට හිට යනවා. ඈ? නෑ නෑ හැම කියන්නේ හද ඒවා හිතන්නේ කොහොමද එහෙම આવුත් එයා එයා හොඳට බලපැල්ලා ඉන්නේ ඉතින් වයිකින් එකේ මෙයත් එක්ක පොඩි ගිනි අරගෙන පොඩි වලියක් දාගෙන මම ආයේ වීඩියෝ කරන්නෙත් නෑ කියලා හොම රණ්ඩුවකුත් දාගෙන ඊට පස්සේ ඉරන් ගෑවිලා සමතයටපත් කළා සමත සමත මණ්ඩලේ සමත මණ්ඩලේ සමත මණ්ඩලේ සමතයකටපත් වුණා එතන ඉන්න අපේ වීර පුතා එනවා දිග ගමනක් ගිහිල්ලා ඇඩ්වෙන්ච් ගමනක් ඇත්තම කියනවා නම් මේක. මං හිතන්නේ තායිලන්ඩ් ආපු කිසි කෙනෙක් මේ වගේ ගමනක් ගිහිල්ලා නැතුව ඇති. තායිලන්ඩ් ආපු කිසි කෙනෙක් නොගියපු තැන. නොගියපු තැනක් තමයි මේක. ඉතින් අපි මේ අමුතු වාහනයකට ආවා. ඒකත් අපි ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේ වාහනේ ආවේ. ඊට කලින් ඒ වගේ වාහනයක අපි ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකත් අපිට අලුත් අත්දැකීමක්. ඇත්තම කියනවා නම් අද දවස් ඇතුළත අපි ගත්තේ හැම දෙයක්ම වගේ අලුත් අත්දැකීම අපි ගත්තේ. හැමදේම හරිම සතුටුයි ඉතින් ගොඩක් මහන්සි ඒ වුණාට ඒක අත්දැකීම ඊට වැඩිය අපිට වටිනවා. ඉතින් හරි සන්තෝසයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මේව බලලා ගොඩක් සන්තෝෂ වෙයි කියලා. ඔයත් තායිලන්තේ වෙයි කියලා. තායිලන්තේ එන්න ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේ අයිලන්ඩ් වලට එන්න හැමදාම හැමෝම යන තැන් වලට නැතුව ටිකක් වෙනස් පැති තියෙනවා තායිලන්තේ අපිට යන්න බලන්න. ඒ පැති වලට ඔයගොල්ලොත් එයි කියලා අපි හිතනවා. මෙතන ඉතාමත් භයානක හෙලක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. පොඩි දරුවෙක්ට මේ හෙල බහිනවා කියන්නේ ලේසි නෑ. ලොකු අපිටත් අමාරු කොට කොල් ඇවිද කිලෝමීටර් 5ක් විතර බලමු මේකේ බාබකියු තියෙනවා. බාබකියු එකක් අපි කමු. We went to viewpoint. Oh, you want to go to Dubai, eh? It's organized. <laughs> See, now 8.30. Hey, sorry, yeah. <laughs> one hour okay. Not one hour, I went at 5.30. 5.30, <laughs> one hour, nearly two hour, yeah. Now you want a dinner? Yeah, yeah. Yeah, you can sit here, yeah. Viking එක අත්දැකීම එහෙමයි ඉතින් මම ඒකදී ඇත්තටම හොඳට මරු මරු දේවල් ටිකක් කළා මගේ ඩ්‍රෝන් එක උඩ යවන එක මම කළේ ඇත්තට වයිකින් එකේදී සිංගප්පූරුද මේ ඩ්‍රෝන් එක ගත්තට මම 2019 ගත්තට මට ඒක ඇත්තටම දෙපාරක් වගේ තමයි සිංගප්පූරු උඩේවල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බතම් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් යවා ගත්තා එච්චරයි නේ. එච්චරමයි. වයිකින් එක ඇති වෙන්න ඩ්‍රෝන් එක උඩ යවුවා. ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක වෙච්ච සිද්ධිය ඉස්සරහට කියමු. ඔව්. හරි. ඊට ඊට පස්සේ තමයි එහෙම තමයි වයිකින් එකේ ගවස ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි වයිකින් එකෙන් ඊළඟ දවසේ පිටත් වෙන්න තමයි තිබ්බේ පිටත් වෙලා ඉඳලා 15 15 දවසේ තමයි ওই වැඩ ටික උනේ 16 අපි පිටත් වෙන්න තමයි හිටිය. එතවට අපි ඒගෙදි වයිකින් එකෙන් ලොන්ටෙල් බෝට්ටයක් අරගෙන පිපීවල ඩොක්කරන්න තැන්ට ගිහිල්ලා එතනින් තමයි අපි එදා තමයි ස්පීඩ් බෝට් එකෙන් ගියේ. අපි ස්පීඩ් බෝට් අත්දැකීමක් ගත්තා. එහෙනම් බලමු අපි ස්පීඩ් බෝට් අත්දැකීම කොහොමද කියලා අපේ අපි කොහොමද පිපීවල ඉඳන් අපි ගියේ රයිලි බීච් එකට. රයිලි බීච් එකට ගිය විදිහ අපි බලමු.